السلام عليكم ورحمة الله شباب معكم هيثم من قناة جيكس ميدل ايست واليوم راح نتكلم عن داينج آه، لايت اللعبة طبعا نازلة ومسوية شوية ضجة خفيفة واجد ناس مستانسين عليها وفي ناس يقولون لك اللعبة حلوة بس مشينات فيها لك عليها المهم انا اشوف ان اللعبة صراحة ادمان وبرنامج فقلنا بنلعب لكم على السريع اول ربع ساعة عشان ناخذ فكرة عن اللعبة وشنو فيها وشنو عليها المهم هذا كذا نظرة سريعة على ال story الفكرة شنو عندك المدينه صار فيها انفجار وطلعوا الزومبي في كل مكان ومسوين فوضى ووجع وانت بطل بطلنا الهمام لازم تروح وتحصل اللي هو الدواء اللي يشفيك المهم انا بطوف القصة عشان بس لا نفضحها عليكم المهم هاي الحين بطلنا الهمام قاعد ينزل بالباراشوت نفس ما تشوفون الجرافيك صراحة شيء محترم يا سلام يا بطل انت نازل بالباراشوت اوكي وطبيت لي من عتبه تكسرت مالت عليك هاي الشياطين يلا يلا صمكم خير اوب اوي اوي اوي ابراويكم براويكم عقب الفتح براويكم في الهده اوكي هوب هوب هوب هوب هوب هوب اي اي هاي اولها اذا إيه انا عضيت تو الناس والشباب وينك؟ كان قبل لا يعضوني اسمع لا جرافيك شي محترم وال تستاهل انك ما انقذتني guy with the bad head wound and the bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt? No. Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see. انزين احنا سيدا بندخل في اول ميشن فوت كم مقطع كذي عشان لا تتمللون ما بيحرق عليكم القصه بعد ابيكم تستانسون تلعبونها براحتكم Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's, there's one more thing. I... I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antisense ASAP, Help! hadn't you? Help! Somebody! What the hell? شوية شوية خذ موت موت موت اوكي شكله ميت خلنا نتأكد تعال على شكلك انه مات نواصل الزحف Jesus, you, you right, man? <laughs> سووا فيك؟ اه انت سويت في روحك بس كيفك عاد اكيد بعد هده <laughs> God damn it! That was كيك انا اخوك اوكي مو مشكله المره الجايه بهدى ياكلك ولا تزعل Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. زين الظاهر لازم نسوي له هاي ضماده. مشكلة ندور نبحث ندور. Yeah, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. Oh, and alcohol. Combine them. That will stop the bleeding. Please hurry. I try to stay calm, okay? I'll be right back. اوكي حصلنا غرشة الفيمتو <clears throat> نقدر نسوي فيها الضمادة لازم ندور على الشوش حلو اوكي ينضم هذا اوكي فتقدر تخترع انت الاغراض بروحك اذا جمعت الاشياء المطلوبه منها ايزي اوه قطيتونا زين لرمضان gaan een Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Ahead. Goes in alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Thanks for the help. I'll take care of him from here. Done 31. Hey, 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. اورايت الحين بنفوت للمقطع اللي عن training يعلمونك شلون تركض وهاي كله شلون تستعمل الباركور هلا هو الفن هاي اللي عم تركض فوق الحواجز ال free running ال parkour اصله فرنسي يلا خلنا نصير فرنسيين هسه got to feel right at home. A crane on a crane. نايس الجرافيكس شيء محترم الصراحة في اللعبة بعدين بشغلها لكم شباب عندي اياها على ال PC عشان نقدر نقارن ال graphics ونشوف اب اب اب بل بل بل بل العنب والحظ الصراحة ملي ملي Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. What do you mean, learn how to run? Just do what I say, alright? Now, jump down to the very bottom. Are you nuts? I'd kill myself! Don't be a wimp. Come on, you can't be serious! Watch this. Don't move! I'll get help! Ha! I was just fucking with you! Son of a bitch! What? You can't take a joke? Come on! Get your ass down here! Christ on a crutch. Holy shit! Holy shit! it's a rush, isn't it? But don't blow your load just yet. There's more. To survive outside, you got to take advantage of the terrain. Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Sometimes it's better to crawl through the low, narrow passages. Eaters will have a tough time following you. Try not to slow down once you start running. Outside, if you stop, you're probably dead. Not bad. For a noob. Okay, and how did it? Round two. بعد مرة ليتس جو استنى هالمرة تحقد تأبد يلا يلا بعد مرة اخر مرة بعد اخر مرة يلا هالمرة عاد اذا ما سويتها عاد بطلع من اللعبة هجوم اه كاستا قاعد يشجعني كاستا عجبك الباركور؟ احسن منك ترى ها لا تطلع الناس That's my favorite. Cat grab and muscle up. You won't survive outside for 10 minutes if you can't do that. اوكي شكلي رحت المكان غلط. نعيد المحاولة. المهم شباب هاي فكرة مبسطة عن اللعبة من غير ما نحرق عليكم ال story وايد. فان شاء الله عجبتكم اللعبة. ترى اللعبه تصير احلى بوايد من هاي كلها فيها اكشن واشياء حليوه برنامج برويكم زياده عنها في فيديوهات ثانيه فالمهم شباب يلا watch like subscribe خبروني ايش تحبون تعرفون عن اللعبه شنو تعليقاتكم لعبتونها ولا لا فيلا نشوفكم على خير bye